ਕਾਲੀ ਵੇਖ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਲੀ 1 ਇੰਚ ਰਿਮ ਡੱਬ ਲੱਗਾ 45 ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਚੱਲ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਰੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈਵਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਫੇਰਾ ਟਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਏਡੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਏਡੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕੱਟ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਰੂਫ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਾਲੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀਰ ਸੜਕ ਕਰਦੀ ਆ ਪਾਲੀ ਯਾਰ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ 40 ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀ ਡਬਲ ਲੱਗਾ 45 ਗੱਡੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਰੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੈਪ ਤੜੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬਾਲੀ ਪਿੱਪ ਚਿੱਟੀ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਬਾਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਤਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਮੱਚਦੀ ਆ ਸਾਲੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਪੱਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰੋਲ ਵੈਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰੋਲ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਲੰਡੂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਸ ਹੈਗੇ ਲੰਗੇ ਮੌਤ ਪਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਮਿਸ 3519 ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਚ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਾਰੀ ਰੱਖੀਆ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਵੈਰ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਰੱਖੀਆ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਚ ਲਮਾ ਨਾ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਲੀ ਹੇਟਰ ਮਚਾਉਣੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਈ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੋ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕੱਢੀ ਚਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜ ਵੀ ਬਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਕਾਲੀ ਜੇ ਮਚਾਵੇ ਰੱਖੀ ਚਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਨ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਈ ਵੈਰੀ ਪਾੜ ਪਾੜ ਸੁੱਟੂਗੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਹੀ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਐ ਚਸਕਾ ਨਾ ਲੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦਾ ਐ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੱਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਗਈ ਛੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦਾ ਐ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੱਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਚਿੱਟੀ ਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਆ ਦੋ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟਾਇਰ ਚੋੜੇ ਡੱਬਾ 'ਚ ਅਸਲੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਦੇ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਫੇੜਦੇ ਮਸਲੇ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਪਰੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਧੂ ਕਾਟੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਜੜੀਆਂ ਇੱਕ 02 ਦੂਜੀ 46 ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਕੋਲ ਸਨ ਰੂਫ ਜੱਟਾ ਬਲੱਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਰੱਖਾ ਪੈਡਲ ਤੇ ਪੈਰ ਗੱਡੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਾਈਟ ਵਿਪ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆ ਬਰਾਉਨੀ ਅੱਖ ਲਾਲ ਕਰ ਘੁਮਾ ਤੇਰੇ ਟੌਨੀ ਜਿੱਥੇ ਛੁੱਟਦੀ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਸਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਦੇਖ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਲੀ ਇੱਕੀ ਇੰਚ ਰਿਮ ਡੱਬ ਲੱਗਾ 45 ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਚਾਲ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਰੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਨ ਲੈਵਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਫੇਰਾ ਟਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ